Ah, kyaddaaki result zimaze nateera ne zifuluma eza dna era ezikakasa ddala omwana wa brunoke oba siwwe ge mawulire genkuletedde nateera ku mukutu webali nnyo kubanga oli wamu naffe okola kyamannyo nnyini ddala abrunoke ah, abaddeko ne rangos emabegako n'omwami ono oba n'omukyalo ono amanyikiddwa nga vanessa ku nsonga z'omwana ateera ez'olubuto bagenda mu maaso nga bagamba brunoke taba mwana buyambi omukyala n'avayo n'aclaiminga okussaako nenyazaala wa brunoke maama w'omukyala vanessa ne naavayo n'agamba nti bruno k tawa mwana ono buyambi bwe kityo kyagenda mu maaso ne kiba nga ate kinsolotinga mu bruno k kyava yasalawo n'agamba nti aa zino ensonga mwe mulabika muzitutte ntono nnyo wabula n'agamba nti kagende mu maaso n'okukola dna akakasize ddala nti oba omwana ono we tebyabandaala nnyo bagenda ne bakola dna era ne bayitaba ebbanga Eh, lyayitawo paka n'olunaku olwaleero results zino we zifulumye era nga ngenda kuba nkuwa ekituufu ku nsonga zino eza bruno k n'omwana we ah, omwana ekituufu kikakasiddwa nti wa bruno k era nga tewakyali kubuusabuusa oba tewakyali kwetooloola omwana wa bruno k era nga essaawa zino bruno k agenze maaso naclarifyinga eri abamawulire nti omukyala ono yali tamuyinaako buzibu nga ye vanessa wabula nti abamawulire abagenda maaso n'okuba nga bamubuzaabuza oba n'okumuvuga speedi be bamuleetera embeera ey'okuba nga yamuteekako forsi oba nateekako pressure naba nga ate era agenda mawulire omukyala ono Bruno Key agenze maaso n'agamba nti tajja kwezitetinga oba kuyimirira oba kulekera okuwa buyambi eri omwana ono kubanga ebyaddala amaze n'akakasa nti ddala ekituufu omwana we era bw'ati agenze maaso n'asonywa maama w'omwana ono vanessa n'amugamba nti tamuyinaako obuzibu era waddembe okuddamu okubanga agenda mu maaso n'okukomunikatinga naye bwe kiba kyetaagisizza atujjukire ah, koko bruno ke ayina koko omwana omulala amanyikiddwa nga briela era ngaono abadde nnyo nnyo nnyo ku mitimbagano gya social media ngaera abasinga kulabikira awamu ne mwana muwala uh, ah, farida nakaziwe omukozi wa ntv era nga abantu batuka nekisaa ne balowooza nti bruno k yeyagala ne farida nakaziwe so si bwe kyali ne baclarifyinga eya ne bagamba nti just ba mikwano era ba business partner so katusuubire nti n'omwana ono bruno care ajja kugenda mu maaso okubanga naye amwongera omukubaeri ensi n'okumwagalisa abantu okumuggulisawo opportunities ez'enjawulo ah, bruno care agenze maaso nayogera nti tageti ye gy'alina okuzaalamu abaana ayagala kuzaala abaana bayaddala mukaaga era eh, nga kati wano tuba tugasegaseemu yakatambulako abaana babiri tetumanyi mwana ki gwagenda kuzaako era mukyala ki mwagenda omumuzaalira wabula ngaokusinza ku kyayogedde akakasiza nti ewaabwe baazaala abaana bayitirivu era nakati ayagala kuba nga agatta ku mwana ono abeere nga ayongera okuba nga akuza ekika bibadde kasablanka uh, bibadde kasablanka ng'era kino kisangibwa mu kololo nate era mawulegano gye gavudde tujja kuba twongera okuwa ebiddako nate era mu vidiyo obenga olaba ebifaananyi nga ebibadde nate era